Então, fala galera Craft City! Esta é a parte 9 de Outlast, minha série aqui que eu estou fazendo neste canal, obviamente, porque senão eu estaria postando vídeo nesse canal de Outlast sem ter a mínima noção. Ok, uh, esse episódio aí foi bem maior que o outro, ok, foi bem ligado, ligado. Eu desesperei um pouquinho porque o Chris Walker não parava de me seguir e o bicho tava rápido pra caramba, uh, mas vocês vão ver isso tudo aí na gameplay. É nóis! Valeu, falou e foi. Tchau. Ok, vamos lá. Descarregue a água girando as duas válvulas. Descarregue a água girando as duas válvulas, ok. Lower Junction. Ah, ok, não dá de entrar por causa água. Ah. É? Entendi nada, tá. Eita, deu uma travada. Foi isso? Ah, não. Ah, você não tá aqui. Caraca, ele tá rápido, velho. Nossa, o bicho corre, velho. Eu não sabia que ele corria. Ah, o cara veio como um míssil, mano. Ah, <laughs> nossa, que bonito, velho. Ah, isso, eu fechei errado. Eu fechei errado. Vai! Vai! Ah, não dá, vou, buguei. Nossa, nem, não tinha visto ele aqui não. Caraca, ele tava rápido, mano. O bicho saiu correndo dessa vez. Tá loucaço. Tá bom. Então vamos lá, Freeze Walker. Ele vai vir que nem um... Olha isso. Ele cai que nem o Hulk, mano. Ah, droga, aqui não tem saída. Ah, tem sim. Cadê ele? Cadê ele? Vai! É. Ai! Ai, ele puxa! Eu não sabia que ele puxava, velho. Vai, se vira, vai, vai, vai. Será que ele puxa, mano? Ok. Tá, eu tinha que ter visto o mapa, mano. Eu não lembro mais onde é que é as coisas. Olha, ele tá ali, ó. Aí, ô trouxe. Ele escutou aí Tá, peraí, eu quero voltar pra ver o mapa, mano. Vai, foi pra lá, ó. Aí eu trouxa. Será que tem outro lugar pra vir aqui, mano? Porque se tiver, eu tô ferrado. Provavelmente tem. Ele vai por ali, vai sair aqui, ó. Para a música, velho. Enquanto não parar a música, eu não vou sair daqui, não. Se te tiver nada. Ai, viu? Não, não, não. Nossa, deu certo. Eu disse que ele sai aqui. Esse vídeo vai ser longo, hein? Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Não alcança. Aí é o trouxa. Aí é o trouxa. Nossa, não vejo nada, velho. Não tem como ele vir aqui, né? Tá, uma válvula foi. Falta outra. Eu acho que não tem como ele vir aqui. Ah, lá vem ele. que eu não consigo ver nada com essa fumaça aqui, velho. Não sei onde é que ele tá. Eu tenho que sair por lá, porque não tenho saída. Ai, ele caiu dali, ó. Não dá de ver ele. Que isso? Onde é que ele tá? Eu não sei nem onde é que ele tá, velho. Só corri. Não sei de onde é que surgiu. Ele tá pra cá, ó. Tô conseguindo escutar. Ele tá aqui, ó. Viu? Tá, eu era... Eu Acho que era lá naquela porta, mas onde é que era aquela porta? Eu sei que era pra aquele lado lá. Era ali, ó, eu acho. Ah, olha onde é que ele vai entrar agora. Tá entrando, né? Tá, tá entrando. Tá, aqui não tem nada. Eu preciso saber é de onde ele entrou, velho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ele foi pra lá, ele foi pra lá. Ele foi pra lá. Minha chance. Ah, o problema é que aqui ele vem. Aqui ele consegue entrar. Vai rápido, vai rápido, vai rápido, vai rápido. Salvando, ok, isso é bom.